alhamdulillah vassalatu vassalamu ala rasulilloh va ala alihi va ashabi ajmain dinimiz yengillik ustiga qurilgan deb gapirdik yana aytamiz addini yusrun din yengillikdir modomiki yengillik ekan tahoratda ham namozda ham boshqa barcha ibodatlarda ham insonlar uchun osonlikni yengillikni demak doimiy holatda xohlaydigan alloh subhanahu va taolodir alloh taolo qur'oni karimda alohida e, bir oyatda avzu billahi minash shaytonir rojim yuridullohu bikumul yusra deb aytgan alloh taolo sizlarga yengillikni xohlaydi deb demak alloh taolo yengillikni xohladimi demak hamma narsada biz uchun osonlik bo'lishligini ham o'zi joriy qilib qo'ygan o'zini qur'onida payg'ambar alayhisalotu vassalom sunnatlarida siz savolda savol so'ragan kishi qo'llarini kuchuk tishlab olgan ekan tahorat a'zolaridan o'sha qo'llariga e, suv tegizishlari mumkin bo'lmagan joyini ustini mast tortib oladilar zarar qilmaydigan joylarni yuvishlari shart va o'sha joylar qolgan joylarni yuvadilarda ular namoz o'qiyveradilar o'zini vaqtida o'qiydilar ya'ni bu tufayli namozni kechiktiradigan narsa emas shuni juda ham e'tibor berishimiz kerak bo'ladi vallohu alam bissavob